حسي انت لو جاك مرض لو جاك فلس لو جاك ايه ما تقول خلاص انا الموضوع ده الثاني ما بيقوم ربنا سبحانه وتعالى انت تعلم وقرأت في القرآن قريت شنو أنه على كل شيء شنو قدير ما تقول لي ده قالوا ثاني ما بيتعالج آه، ده فلس ثاني ما ممكن يعني ثاني معقول أنا أكون تاني عندي كذا وكذا أي معقول الماء معقول شنو ايش معقول